दोस्तों ये देखो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है भवाली और जुलीकोट मार्ग ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोई हैवी नहीं दो चार गाड़ी वाले पहुंचे हैं और हम लोग हैं लेकिन ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है और बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया है आज अब ये देखिए उस साइड गाड़ी की रोशनी आपको दिखी होगी तो ये लगभग बीस तीस मीटर पूरा मलबा आया हुआ है भवाली नैनीताल रोड में और ये देखिए पूरा कटान हो चुका है ये भवाली नैनीताल रोड का दृश्य है तो अब यहाँ से जाना तो मुमकिन है नहीं अभी फिर आ रहे हैं ये देखिए पत्थर अभी और पता नहीं कितना टूटेगा तो वापिस चलते हैं पीछे की ओर